आपको मिलेगा युवा लेक की अपार्टमेंट है देख सकते हैं आप युवा लेक यू की अपार्टमेंट ये आपको मिल जाएगा मेन रोड की तरफ से देखिए ये रोड अभी बनाने बनाने के लिए तैयार है गवर्नमेंट अभी कुछ दिनों पे ये रोड भी ठीक कर जाएगा ये सिक्स फीट की कमर्शियल रोड हो जाएगा हाय फ्रेंड्स अभी आप देख रहे हैं ये स्पेशल कर रहे अपार्टमेंट में कि कोई भी ऐसी नहीं प्रोवाइड करेगा देख लीजिए बाहर भी आपको टाइल का फिनिशिंग दे दिया था अच्छा फिनिशिंग मिल गया था इधर बाहर भी आप एक मेन डोर मिल जाएगा आपको टी फूड का मिल जाएगा आप डोर भी देख सकते हो टी फूड की डोर मिल गया था बहुत अच्छी डोर था ये बहुत अच्छा अच्छा डोर बनाया था इधर इधर आप देख सकते हो एंकर की बेल स्विच भी लगाया था बहुत अच्छा एंकर की स्विच मिल गया था आप लोगों को देखो स्विच भी किधर लगाया था अभी हम इंटर होएंगे घर के अंदर एक इंटर होने के पहले हमको दिखा देगा ओपन किचन देख लीजिए ये बहुत अच्छा सुंदर हाल है बहुत बड़ा हाल मिल जाएगा आप लोगों को ये बहुत बड़ा हाल मिल जाएगा वैसे ही टर्न किया तो आपको मिल जाएगा ओपन किचन देखिए ये आप लोगों को मिल जाएगा ओपन किचन किचन का जो ग्रेनाइट का वर्क देख देख पाएंगे आप लोग कितना सुंदर की वर्क बनाया था ये लोग ने मज़ा आ जाएगा आप लोगों को ये आपको और एक पॉइंट मिल जाएगा इधर रिफ्रिजरेटर लगाने का पॉइंट भी दे दिया था इधर आप ये नीचे एक बार देख लीजिए पूरा टाइल की फिनिशिंग दे दिया था इधर देख लीजिए स्लैब के नीचे जो हमने कुकिंग बनाएंगे ना उधर पूरा टाइल की फिनिशिंग दे दिया था वाओ ये टैप भी देख सकते हैं सरा की टैप मिल जाएगा आप लोगों को पूरा सरा फिटिंग मिल जाएगा तुरंत आप लोगों को इधर मिल जाएगा डाइनिंग डाइनिंग की भी स्पेस मिल जाएगा इधर देख लीजिए आप कितना व्यू पे बैठ के खा सकते हैं आउटसाइड का व्यू भी देख के आराम से खा सकते हैं देख लीजिए कितना अच्छा सुंदर की दिखा रहे ना आउटसाइड की व्यू आगे था लेक लेक की व्यू में मिल जाएगा कितना ग्रीनरी उसके साथ साथ में आपको यही यूटिलिटी पॉइंट है इधर यूटिलिटी एरिया भी मिल जाएगा ठीक है इधर देख लीजिए मिशन पॉइंट भी लगा होगा ये एक फाइनल व्यू कर देता हूँ आप लोगों के लिए हाल का मार्कम ओपन किचन इसके साथ में हम जाएंगे बाथरूम कॉमन बाथरूम ये कॉमन बाथरूम की फिटिंग है आप देख सकते हो ये पूरा कॉमन बाथरूम की मिल जाएगा ये और एक चीज़ आप होगा इधर जागवार की लगाओगे जागवार की पाइप लगाओगे ये ये पूरा फिटिंग्स एक जागवार का लगाए ऊपर का भी सारा का लगाए ये फिटिंग आप देख सकते हैं सारा फिटिंग है ये कॉमन बेडरूम मिल जाएगा आप लोगों को कॉमन बेडरूम है common bedroom अभी हम एंटर होएंगे मास्टर बेडरूम पे विथ अटैच टॉयलेट टॉयलेट आपको बाद में दिखा दूंगा कि स्विचेस सभी एंकर का मिल जाएगा आप लोगों को ये वाटर स्पेस भी मिल जाएगा इधर ठीक है देख लीजिए कितना बड़ा है बहुत अच्छा बड़ा घर मिल जाएगा आपको मास्टर बेडरूम भी अच्छा है ठीक है एकदम सेम व्यू आपको इधर भी मिल जाएगा क्रिएटिविटी आ है पूरा बाथरूम की तरफ देख लीजिए ये बाथरूम पूरा फिटिंग्स बन चुका है देख लीजिए ये मिल जाएगा सारा फिटिंग का मिल जाएगा ये तो नंबर वन है जागवार की मिल जाएगा जागवार की फिटिंग मिल जाएगा आप देख लीजिए कितना अच्छे से बनाई है कमोड की पॉइंट वॉल माउंटेड मिल जाएगा आपको कमोर का ये भी देख सकते हैं ग्रैनिट फिनिशिंग मिल गई था आप लोगों को पूरा ग्रैनेट का दे दिया आगे टाइल भी लगा दिया है पूरा ग्रैनेट की फिटिंग मिल जाएगा अभी यही अपार्टमेंट में दूसरा घर में एंटर हो जाएंगे हम ठीक है ये आपको मिल जाएगा thousand seventy two square feet का घर है ठीक है और सेम फिटिंग मिल जाएगा बर्क इतना नहीं कोटिंग मिल जाएगा आप लोगों को वहाँ का जो कोटिंग था इधर भी नहीं मिलेगा उतना कोटिंग नहीं मिलेगा अभी एंटर होने के बाद में आपको मिल जाएगा लिविंग रूम विथ बालकनी के साथ साथ में मिल जाएगा ये देख सकते हैं आप बालकनी भी कितना लंबा बालकनी मिल जाएगा आपको सोच भी नहीं पाएंगे इतना लंबा क्लीननेस बालकनी मिल जाएगा आप लोगों को ये लिविंग रूम मिल जाएगा आपको इधर ठीक है ये लिविंग रूम में ये मिल जाएगा open kitchen with dining space देख लीजिए कितना ओपन स्पेस किचन है ये ओपन स्पेस है बहुत अच्छा स्पेस की घर बन गया ये कॉमन टॉयलेट ठीक है ये कॉमन टॉयलेट आपको मिल जाएगा साथ साथ में देख लीजिए कितना अच्छा टाइल्स लगा हुआ है पूरा सरा फिटिंग से ये सभी सरा फिटिंग्स का मिल जाएगा आप लोगों को अभी हम एंटर होएंगे सेकंड कॉमन बेडरूम पे देख लीजिए आप कितना अच्छे से बना हुआ है कॉमन बेडरूम अभी हम एंटर होएंगे मास्टर बेडरूम के अंदर देख लीजिए कितना सुंदर से बना हुआ है पूरा एक कलर का कलर ही मिल जाएगा पूरा घर का आपको चाहे तो भी सेकंड कलर भी लगा सकते हैं देख लीजिए ये आपको मिल जाएगा कॉमन मास्टर बेडरूम क्योंकि ग्रेनाइट टाइल्स का फिटिंग मिल जाएगा ये भी मिल जाएगा आप लोगों को अच्छा कर रही है सबका अच्छा मिल जाएगा पूरा ये फिटिंग्स मिल जाएगा सारा फिटिंग्स इसके दिखा देता तो हूँ मैं ठीक है ये थ्री बी एच की घर है ठीक है ये अपार्टमेंट पे पेंटर का काम चल रही डोर वही सेम डोर मिल जाएगा आपको ठीक है open kitchen with living room मिल जाएगा देखें ये open kitchen with living room के साथ साथ में आपको मिल जाएगा देख लीजिए ये ओपन किचन है अभी हम यूटिलिटी डोर की तरफ बढ़ेंगे ये मिल जाएगा यूटिलिटी डोर देखो ये यूटिलिटी डोर है यूटिलिटी पॉइंट जो अभी मिल जाएगा किचन ये पूरा ओपन होने के कारण आपको बहुत सुंदर लुक मिल जाएगा ये नवाबी ट्रेंडिंग है ओपन किचन और एक बेडरूम है देख लीजिए एक बेडरूम अभी अभी आगे बढ़ेंगे दोस्ती की तरफ एक कॉमन बेडरूम मिल जाएगा आपको कॉमन बेडरूम वो जो ऊपर की दिखाया था ना सेम की मिल जाएगा बहुत सुंदर की घर मिल जाएगा आप लोगों को इधर आप देख सकते हैं इधर ये आपको मिल जाएगा कॉमन टॉयलेट है ठीक है सेम जो ऊपर की दिखाया था ना कॉमन टॉयलेट सेम वही मिल जाएगा आप लोगों को देख सकते हैं आप अभी हम आगे बढ़ेंगे मास्टर बेडरूम की तरफ आप देख सकते हैं इधर ठीक है ये मास्टर बेडरूम है ठीक है ये मास्टर बेडरूम की तरफ पड़ेंगे आप देख सकते हैं कितना बड़ा है वाटर का स्पेस भी मिल जाएगा पूरा स्पेस यूटिलाइजेबल हो जाएगा आप लोगों को इधर आप देख सकते हैं कितना शवर सुंदर की बनाएंगे ना मास्टर बेडरूम की टॉयलेट सभी इसमें ऐसे ही रहेगा ये अपार्टमेंट पे चाहे आपको मोर डिटेल्स ये project approve by L corporation की तरफ से अप्रूव है आपको एल में लोन भी मिल जाएगा इधर